तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ को लखपति लखपतिमा यो कार्यक्रमको स्पोजस रहेको छ त्यो चिक्रो बुथी र नेपाली चिकन चौक्रे यो खेलको विजेताले पाउनेछ दस रु दस लाख खेलाडीहरूले तिनवटा जीवनधर्क चलाउनु पाउनेछ यो जीवन जीवनधर्काले के हो लाइनमा छैन त जीवन बारे लाइफ धर्का बारे life is equal to lifeline. Okay. Hmm. पहिलो जीवधारका रहेको छ पचास पचास दोस्रो जीवधारका रहेको छ साथीलाई फोन गर्ने र तेस्रो जीवधारका रहेको छ चत्ताहरूको भोटिङ अब हामी ढिलो नगरिकन हाम्रो खेलाडीलाई स्टेजमा निताउँछौँ उहाँ एकदम विकट जग्गाबाट पनि हुन्छ र सन् दुई हजार तेह्रमा ताबड़तोड़ प्रतियोगिता को विजेता पनि हुनुहुन्छ so ladies and gentlemen let's welcome one and only Jwalamukhi Charlie जलभाइ तिमीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ भाइलाई जति सक्यो पल्लो यो कप थियो टिभी भाइ पानी बजार गर्छ साँच्ची पो दाजु म नलाएको छु भाइको जो खै हल्का ताली र भाइ तपाईँले यो खेला जित्नुभयो भने पाउनु हुनेछ दस लाख यदि तपाईँ विजेता हुनुभयो भने त्यो पैसाको के गर्नुहुनेछ मलाई त साह्रो अमिलो पिरो खानु मन लाग्छ चटपटे पानीपुरी किनेर खान्छु होला अनि पनि उपचार गर्छु होला भाइको सोच राम्रो रहेछ अब हामी ढिलो नगरिकन खेला सुरु गर्छौँ यो सानो विज्ञापन पछाडि दाइ दाइ तपाईँ यति साह्रो चिनिम्रो बोल्ने कसरी भएको जय टिङ्ग्रे खान खानुहोस् मेरो जस्तो ज्यान बनाउनुहोस् जय टिङ्ग्रे बुटी जय टिङ्ग्रे जय टिङ्ग्रे बुटी तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ को हुनेछ ल बदिबा र हामी अब हाम्रो खेला अगाडि बढाउँछौँ जलभाइ तिम्रोलाई पहिलो प्रश्न रहेको छ एक रुपियाँ चार आनाको ल भाइ तिमीलाई प्रश्न छ ए तुलसी आँगनमा कस्तो रोपेको क तेरो बाउ ख तुलसीको आमा ग आफै उब्रेको र घ बोगरी बाबुले मेरो बाउले त फ्याक्ट्री रोप्दै रोप्दैन माको अल्छे छ बोगती त कुस्ती खेल्ने काल जस्तो लागेको थियो त्यसले फ्याक्ट्री पनि रोप्दै रोप्दैन कि त तुलसी तुलसीकामा ल्याउनुपर्छ कि कि त आफै तुलसी गामा तुलसी गामा पक्कै आफै पर्छ वाला भाइ अलिक बिस्तारै मजाले उठ्छ त यो तिम्रो उत्तर तल लगाइदिनु पर्ने हो त लगाइदिनुहोस् न त कपिताजी हजुर लु ताला लगाइदिनु त तपाईँको उत्तर सही रहेको छ बगैँचे भाइ तपाईँले जित्नु भएको छ रु एक रुपियाँ चार आना जोधा भाइ तिम्रो लागि दोस्रो प्रश्न छ नगद रु पचास हजार ए पचास हजार भन्नुहोस् त अनि पचास हजारमा चाहिँ कतिवटा जिरो हुन्छ नि भाइ मलाई पो थाहा छैन भाइको लागि दोस्रो प्रश्न छ नेपाली अल्फाबेटको पहिलो अक्षर के क ख ख क ग घ घ ग क क क मलाई त्यही त थाहा क भाइ ता लगाइदिउँ त फेरि पनि सोच्नुहोस् यो प्रश्न निकै कठिन छ म जीवन धर्को पुरा गर्न चाहन्छु भाइ कुन चाहिँ जीवन धर्को चलाउने त म पचास पचास चलाउँछु त तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा अप्सन उडा त म कापी कलम चलाउन सक्छु अवश्य हजुर यसो भाइ कापी र कलम स्कुल जाने बेलामा खेतबारीतिर माछा मारेर गएपछि यस्तै हो कमरेजी हजुर ताला लगाइ दिउ त जलभाइ फेरि पनि बधाई छ तपाईँले भएको छ नगद रु पचास हजार एक रुपियाँ चार आमा कङ्ग्रेचुलेसन अब पालो रहेको छ छोटो विज्ञापनले फेरि त्यो पछाडि हामी बेच्नेछौँ नमस्कार पन्ध्र वर्षदेखि नेपाली चिकन टोक्रे खाँदै आएको मैले फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई को हुनेछ लखपतिमा र भाइ अहिलेसम्म तपाईँले जित्नु भएको छ नगद रु पचास हजार एक रुपियाँ चार आना तिम्रो लागि तेस्रो प्रश्न छ रु एक लाखको एकमा एक जोड्दा कति हुन्छ क जिरो ख एघार ग लामो एक घरको छ लामो एक ठिकै छ भाइ त्यही हो त्यही हो ल गरिदिनुहोस् अब ठिकै छ कम्प्युटरजी हजुर तारा लगाइदिउँ त फेरि पनि तपाईँलाई बधाई छ तपाईँले जित्नुभएको एक लाख पचास हजार एक रुपियाँ चार त हाम्रो यो खेलमा ज्वालामुखी भाइले जित्नुभएको छ नगद रु एक लाख पचास हजार एक रुपियाँ चार आठ र ज्वालामुखी भाइ त लडिरहेको हामी फेरि पनि आगामी हप्ता आउने रहेछौँ यो खेलालाई निरन्तरता दिनको लागि तब सबैको लागि खाँदै गर्नुहोला टोइटिक्रे जडेबुटी र नेपाली चिकन टोक्रे हस्त नमस्ते आज हामी हाम्रो यो second script written by our group र त्यही गर्न गइरहेको छौँ हामी यो सुबित मामा घरमा हो छ के भन्नु भन्नुभयो यस र तपाईँहरूले लाग्छ कि हाम्रो यो नाटक बैठक र कसले भनिन्छ करोडपति होइन को हुनेछ लखपति भन्ने सोलाई तपाईँले धेरै मन पराउनु हुन्छ भन्दै धेरै आशा गर्दै हाम्रो टोली हाम्रो टिम हाम्रो ग्रुप सबैले आशा राख्दै यति नै भन्न चाहन्थे तर अझै पनि मेरो दुईवटा शब्द राख्न चाहन्छु